Hello, sweets! Tudo bem com vocês? Eu sou a Nil Barbosa e sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Bem, meus amores, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um pouco das nossas férias, que foi lá em Funchal, na Madeira. Foram quatro dias maravilhosos. Eu deveria ter gravado um vlog, né? Mas eu ainda não tenho coragem de falar em público. Então eu resolvi gravar né, pequenos vídeos de locais por onde a gente passou e também tirei algumas fotografias. E então eu vou mostrar pra vocês aqui nesse vídeo. Nós fomos a um mercado lá, que é um mercado bem bonito. Passamos no Museu do Cristiano Ronaldo, né, que eu tenho certeza que todo mundo conhece, né? E eu vou mostrar também um pouquinho da nossa ida ao museu a gente pagou apenas 5 euros é, e a gente fica o tempo que a gente quiser, não tem um tempo estimado, você entra e fica o tempo que quiser. E tem muita coisa bonita lá, tem muitos troféus, todas as cartas que as fãs mandam para ele, tá tudo lá nesse museu. Tem estátua né, de ceras dele, para quem gosta né, do Cristiano Ronaldo, e nós também gostamos, vai adorar e vai ficar louco ali dentro, porque é tanta coisa, tanta coisa que a gente não sabe o que a gente vai ver primeiro. Então eu vou mostrar um pouco aqui nesse vídeo também para vocês. Aqui também na Madeira nós temos é, passeios de teleférico, que é uma vista muito linda lá de cima aqui também. Se você vier na Madeira, você não pode deixar de ir é, passear no teleférico. E temos a descida no sexto, que é muito emocionante e a gente consegue ver vistas lindas, além do que é um passeio bem bacana que é uma das coisas que você também não pode deixar de fazer quando for na Madeira. Lá é um local bem tranquilo. É, eu adorei esses quatro dias que a gente passou lá. E então eu queria compartilhar com vocês. Por isso que eu gravei pequenos vídeos. Não era o que eu queria, né? Porque eu queria mesmo um vlog, mas eu não, não, não consigo falar, né, na frente das outras pessoas. Então, eu resolvi gravar só pequenos vídeos. É, e eu vou deixar, tá, o vídeo passando aí pra vocês assistirem e logo volto e falo um pouco mais com vocês. I just can't let you go Lord knows that I've tried to You said I was the only one No one likes being lied to You made this mess and left me with the pieces Now I wanna burn all the bridges between us to repeat close till I get up Time is barely on our side I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us later. morning sun Searching for a longer day People feeling like the light has just come We must never stop the way yeah. Birds right now isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Como vocês viram, a Madeira é um lugar muito lindo. Eu recomendo para quem está em Portugal e quer conhecer a Madeira, que vá, que não deixe de ir, porque é um lugar maravilhoso. É, as pessoas de lá são pessoas bem simpáticas. É, então, e é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa bastante like, tá? Que é pra mim saber que vocês gostam e também pro YouTube entender que você gosta dos meus vídeos. É, deixa um comentário aqui embaixo me dando sugestões de algum vídeo que eu possa trazer pra você. É, se você não é inscrito no canal e chegou aqui através desse vídeo, se inscreve no nosso canal, vem fazer parte da nossa família e nos ajudar a chegar aos mil inscritos. É, não esquece também de ativar as notificações que em breve eu vou fazer o passeio do teleférico e a nossa descida de sexto, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Se vocês não nos seguem pelas redes sociais, eu convido vocês também a nos seguir por lá. Assiste os nossos vídeos do canal, né, para nos ajudar aí chegar aquelas 4 mil horas e o nosso canal ser monetizado. Então, e é isso, meus amores. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o fim. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!